est mon petit là là là montage. Hein. Putain. Ah l'enfoiré attends là <laughs> Ah putain, c'est pas possible Ah oui, ça prend Oh putain, c'est beau ça C'est beau ça ah là, mais putain, j'ai jamais aussi bien joué. Il y a de l'émotion.